de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você Ficou no passado, não tem chance de, de novo a gente acontecer Paga aí pra ver, eu já te esqueci Só me faz um favor, ou não me chama me chama. Emanuel Silvão E é fácil.